亲姐妹们，平安，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人，最想要牧师。我直言直语讲做人道理。那今天第一百五十八讲，神要对你说什么？生气无过。 邪慢人散，或通诚；智慧人仔细，众怒。智慧人与愚妄人相争，或怒或笑，总不能使他仔细。好留人血的恨恶完全人索取正直人的性命。愚妄人怒气全发，智慧人。 冷气、寒露。好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪。那经文里面有好多处都讲到的，就是怒气、暴怒、寒怒等等。啊，那基本上大家都应该知道， <laughs> 就是跟怒气、生气有关。 那我们说，人是不是会生气？基本上应该是每一个人都会生气，但却有一些人就是说，除非他是圣人，他就不会生气。那这样讲的话，那就是圣人是不会生气的。但事实在在的，我告诉你，就算是圣人。 也会生气。不管你世界各地啊，从人的角度自己去将一个人啊，可能他修养比较好，道德道德性比较高，或者所谓的德行等等啊，被人家尊重，所以啊，你有意无意的啊，人就将他啊封为圣人。 或许他就是真的是比一般的平民百姓，啊，更有修养，更有德行。但当然，他只不过是比较上。但是圣人是不是就不会生气呢？那其实不然，那只不过是在空间上你看不到啊。那生气是在隐秘的地方，生气是不同的对象。那只不过是在公共的场合。 或者是在面对你的时候就没有生气，哪里有不会生气的人呢？除非，我只能说，我只能说，他不会生气的人就是他是一个死了的人。死掉人当然就没有气，因为他气息已经断了，他就不会生气。 只要活着人，那就会有生气，所以要叫做正常。那你说是正常，那我们是不是就可以多多的生气呢？那在这里要讲的又好像是不正常。那每一个人都生气，那问题就可多了。那我们今天的这个经文呢，里面就提到三种人，一种是愚妄人，一种是邪慢人。 那愚妄人跟愚昧有什么分别呢？啊，人就将它分别出来。愚昧人比较上呢，就是这个人是稍微呢，可能是资历上比较笨一点，比较愚昧，比较愚昧无知。但是愚妄人士呢，他是自己呢，就是比较笨了一点啊，他还加上一个什么狂傲啊，自以为是。 自己笨就够了，还要加上自己还自以为是、狂傲啊，就叫做愚妄人。那还有一个是邪慢人，啊，邪慢人是什么呢？啊，按这些的字典解释呢，邪慢人呢，他基本上呢，他就是比较随便的。那在随便的当儿呢，可能他就没有所谓的修养。 没有认真的去看待，所以就随便，然后没有修养品德。那在这里呢，就把他两类都归在一起。好，呃，愚妄人跟邪慢人，因为圣经在这里的表达，就是呃指着他们都是啊有怒气的人。当然，另一个呢，就是智慧人。 那在真言书里面，将你提到智慧人的时候，那都是通指，就是敬畏耶和华是智慧的开端，都是指那些敬畏上帝的人。那在这个经文里面，讲到愚妄跟邪骂人，啊，都是会提到他们都是一个问题人物，因为他在当中是属于傻。 惑人，那就是煽风点火啦，然后去呃诱惑着别人啊，在当中或许他们就是在当中呢，就是背后讲论断的话、批评的话啊，在当中搞是非啦，啊，搞到人哎，在当中情绪被波动，搞到你啊对他不满。 他对你不满，搞到你对他这件事情啊，也搞到糊里糊涂，不懂是对还是是错。总之呢，有他们在呢，他们就是在当中煽风点火，让事情呢火起来，啊，让整个环境也火起来，啊，充满着啊各种的情绪不满在事情跟环境当中。 当然，在当中的人呢，他就被点起来了，气呢就在当中。按圣经所说的，哎，就会有生气啦、愤怒啦，还有呃狂怒啊。当然，更严重的就是我们这里十一节所讲到的，好气的人挑起争端啊，暴怒多半对，也就是。 说他在当中呢，甚至到一个地步呢，让人家的怒气升华到一个地步是暴怒，那暴怒的话啊，就可能就会带来的就是一种暴力的情况。暴力的情况出现后呢，当然它就延续，就会有不同的形式哦，做法，产生了多多犯罪的事情了。 这类的就是渔网人呢，啊，就会是所谓的问题人物。那邪慢人呢，就在当中呢，因为是随意啊，没有修养哦，当脾气来的时候呢，哎，就任由他继续的随意的去发作，那就成为一个情绪失控的人。 这两种人呢，那他其实呢，一他最在当中是制造问题的人啊，没有自我控制。那另一方面呢，其实呢，这两种人呢，说实在的，他们本身其实就是可能是那个火苗， <laughs> 他是那个火苗，是那个火种，因为他们本身或许就是属于这一类情绪失控的人。 一点小事就不满啊啊，总是把小事啊闹成是大事啊，看不顺眼就是批评啊，不能满意自己就生气啊，人家不能很好的协调啊，他就从生气到愤怒，当然就好像刚才所说的狂怒暴怒都可能出现。 当然严重，那就是很多时候延续的就是多多的犯罪。那他不单单是使到自己个人修养啊不成熟，不单如此，有些时候就是他这样的行为，他也重伤到别人。不单是重伤到别人受到伤害呢，他有些时候是加重别人的。 这个压力加害于别人，当然我们所说的轻者就是吵架、哦摩擦、啊不和，重者呢那就是暴力倾向，啊那就真的是不可收拾了。所以在现实的环境当呃呢，我们都提到了，就是世上不可能 <laughs> 没有。 发脾气的人，除非你是没有气息的人，所以有气质的人一定会发脾气。但是，我想从我个人的心得分享领受，我认为其实在生气的事情上有不可控、可跟可控的两个层面。那我们说不可控的层面是什么呢？ 那就是从生理的角度，有些时候遇到一些不舒服啊、不满意、不开心，或者是自己心情不好的时候，一点起，啊，你就很容易的就烦躁，然后生气，啊，有些时候你会发觉到你自己都不知所然，为什么你会发脾气？你。 也不知所然的，为什么平时在面对这种事情的时候，我也不会有所的脾气？为什么不能发呢？或者是其他的第三者都会觉得，哎，你本来的脾气很好啊，为什么今天你就一点小事就发脾气？说，这是属于一种不可控。为什么呢？因为我们人其实说复杂的啊。 那我们人的生理呢，有些时候面对啊一些的压力、一些的问题，或者一些的身体健康啊环境等等等等，哎，好多的因素，它都会使到我们生理有些时候会自然的哦，会产生一种呃这个呃心情上啊的不好、烦躁。 而在当中，诶，有些时候不可控，忽然间，诶，你就会脾气丢了出来的。所以我说，这个是叫不可控。但是这个不可控的当呃呢，其实人属鼠、的人呢，哎，其实我们知道，我们人会有这方面的不可控的脾气上的软弱。那你就需要在当中呢，有一个警惕、预防的心。 那也就是说，你需要在当中知道人有这方面的软弱，这是第一。第二呢，你就本身就需要在当中呢来有一个学习怎么控制情绪的一个的技巧。然后第三，当然你就要多多祷告，让自己成为爱是恒久忍耐的人。 我想这样，我们多多多多的操练，那就会帮助我们。当我们面对不可控的一个呃脾气触景的时候，其实都能够将我们的这个脾气缓和到最低点。那在当中呢，那我们就不会成为那个邪慢人，那个呃狂傲的人啊。但是。 我们在当中呢，却有一种情况，那就是有些时候呢，我们会在当中相反过来。当我们面对那个生理上不可控的脾气的时候呢，那我们自己又没有一个心理预备，又没有学习，那我们也没有去成长，所以呢，我们就将这个本来就不可控的脾气，任由它，就好像邪慢人这样。 啊，任由他继续的就发作，也成为一个愚妄人。这样呢，我们还在当中不愿意服输，不愿意低头，我们就是狂傲的自以为是，那就会变成一个不可收拾的情景啊！特别啊，特别就是要提到我们作为一个基督徒，那我们基督徒会不会发脾气啊？你愿意承认？ 还是不愿意承认，我不知道。但是你却要好好的学习，因为圣经却告诉我们很清楚：知慧人士仔细重怒，忍气含怒，也是讲得很清楚。基督徒是可以忍气含怒的。 也就是刚才所说的，爱是恒久忍耐，基督徒是做得到忍气含怒的。如果做不到，圣经不需要如此提。但是呢，基督徒今天在解释圣经的当额呢，却有这样的一个经文，就是以弗所书四章二十六节：生气就不要犯罪。 不可寒露到日落，这样的经文就让我们教会圈子信徒成为了呃一个可以生气的人，把它当成是生气。只要我不犯罪，那就是我发我的脾气了啊！但是我没有延续去犯罪犯法，那那我尽管就发我的脾气就无妨了。 只要呢，我发了脾气，那我没有延迟到日落，哎，那就是许可了，哎，这样看起来字面好像是可以接受的，但是其实呢，当你了解到这个生气的情绪是在不可控和可控的这两种情况之下，其实生气。 不可含怒，是讲到生气会发作，是一个不可控的。但是当生气，我们不可控的情况之下呢，你为什么不去犯罪？是因为你已经有成熟，因为你已经有注意，因为你已经学习了。 所以你就在即时就可以将它控制下来，然后你就不会延续的有犯罪的事情。如果你可以控制下来，那基本上你也不会将你的脾气延续到至容。其实按着字面，你想想。 如果你生气了，你接下来，那可能继续生气，谁都难保你。哦，在生气的过程当中，让你的生气变愤怒，愤怒变狂怒，狂怒变暴怒，谁可以保障你不会有这样的怒气？谁又可以保障你延续不会去犯罪呢？谁又可以想象得到哇？生气不含怒？ 那说实在，在你周围的人，哦，只要在日落之前，你从一整天里面一直发脾气、发脾气，请问你周围的人还受得了你吗？其实你想象一个人一整天在发脾气，可想他的属灵程度到哪里？可想他有多成熟？如果你是这样的一个基督徒，哇！ 我生气，只要不寒露到日落，那你一天哦，一天啊，一整天在家，在工作，在你的这个朋友圈子里面，好多个小时就一直发脾气，发脾气。然后你告诉自己，只要我不犯罪啊，只要我不寒露到日落，晚上傍晚过了，那我就算了，就没有事情。 那你可想想你是多么可怕的人！人家看到你这样基的图，都怕的啊，不懂要躲到哪，因为你一次一整天发脾气，所以这样解释《圣经》呢，那或许就是当事者人，就是不否认他是一个会生气的人，所以也让自己的生气合理化，那就不会有如此的内疚。但是要告诉大家。 圣经的经文告诉着我们：智慧人是仔细愤怒的，智慧人仔细愤怒，智慧人是冷气寒怒的。如果你是敬畏上帝的人，其实经文说得很清楚，你是可控你的脾气，你可以忍气吞声。雅各书的一章二十节告诉着我们。 人的怒气是不能成就神的意的，所以不要用你的怒气、你的生气，然后让他合理化。马太福音五章也告诉着我们：向弟兄动怒的必受审判。我再说，你向弟兄动怒的必受审判。那我们不单单是对弟兄。 只要我们对人生气的话，那必受审判。所以我们要知道，不要滥用生气，就不要犯罪，不可含怒到日落。其实我们的脾气是可以控制的。我们祈求主帮助着我们，让我们。 是气寒露冷气，寒露让我们能学习，能一时风平浪静，退一步海阔天空。这是神对你说的话，我们一起祷告。天赋上帝啊，有些时候我们人因为自己会做这样的错事，我们不能控制。 很多时候，我们也解释圣经，将这个经文套在自己身上，让它合理化。以至今天我们好多好多的基督徒，他们生气根本不觉得一回事，他们生气也觉得没有过错，甚至就让自己的生气合理化，只要不犯错、不犯罪，只要没有延长到日落，就是情有可原。 其实圣经讲得很清楚，其实我们生气是可以控制的，因为我们是智慧人，就是仔细愤怒。我们是智慧人，我们就可以忍气吞声。为这主顶的缘故，我们是可以用爱恒久忍耐的。我们祈求主帮助这。 我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。欢迎你为马太牧场祷告、转发、订阅，也请你来给一些的意见、回应，彼此学习。当然，也给我一个鼓励。 再见。